شما رو خدمت یک یک همه دوستای عزیز حالتون چطوره بچه خب خیلی وقت بود نبودم الان ولی هستم امروز قراره که بریم با هم دیگه قسمت سوم بزرگوار در جی تی ای سن رو بازی کنیم ولی با این تفاوت که امروز قرار نیست که بریم ول بچرخیم یا کارهای دیگه بکنیم قراره بریم خانوم بازی کنیم نه قرار نیست خانوم سوار کنیم نه نه بابا بریم بریم اونم کدوم ماموریت آفرین از تو کاور مطمئنا همتون دیدین که قرار بریم اون قطار لعنتی رو تعقیب کنیم نه من با بیگ هیچ جا نمیرم باشه بابا تنها کاری که باید بکنی اینه که اون قطار لعنتی رو تعقیب کنی با. خیلی خب بچه ها زیاد حرف نمیزنم برو بریم واسه بازی let's گو خب قبل از هر چیزی بگم که من اینجا رئیسم قلوم ساقا من اینجا رئیسم فهمیدی یا نه نه تو ببین یا بلفز اوزاخیته بریم بریم خوب خب بریم دیسکو دیسکو چیه مرد که؟ کجا؟ برو خونه Big Smoke. نه دیسکو گل دادی بریم دی... بابا دفعه پیش دیگه کلی تفریح کردی برو بریم خونه Big Smoke. بریم قطار لعنتی رو باید دنبال کنیم آفرین بزرگ چیکار میکنی؟ پخمه چی؟ بالا سای احمق بیگ اسموک عوضی اینجا چیکار میکنه؟ اومده تو مرحله منطقه بالازا داره زندگی میکنه اما بابا دیسکو بابا برو اونجا باش چی؟ ایسکای یونیتی؟ اساسینز کرید یونیتی هم یه زمان داشتیم ها نمیدونم چی شد بریم ببینیم قطار لعنتی چی میشه آخرش <laughs> چی؟ خب دنبال چی میگردیم اسمو دنبال چی میگردیم خانم ساخ سنفیرو هم دیگه رو میبینن میخوان یه معامله ای انجام بدن شخمم سنفیرو فکر میکردم مکزیکی های شمال با لس سانتوسیا قاطی نمیشن چرا شدن دیگه شبیه اوناست کسافتایی بی مصرف چی؟ ای ای بیگ اسمو که احمق خب، خب، فرار میکنن بودو بودو بیگ اسموک جامود سوار شد چاقا دیگه به درد نخور یه چی بزنشون نوزی بیگ پخمه بزنشو زود باش آفرین آفرین <laughs> چی؟ بزن گروم ساخ دست خالی بای نستا یکی شده تشون مونده <laughs> چی؟ <laughs> چی؟ یکی دیگه چی کو کو کجاست یا خدا میافته برو برو زود باش بزنش خورم ساخت دیگه سموک توی احمقی با رایدر باید میومدم نمیرم گیج نه نگاه کن چی کو کجاست تا اینجا آها بزنشون کنش بده مرد میخوام حساب این عوضی رو برسم بلد نیستی خب بوفیوز بزن بزن قروب ساخت یکی دیگه مونده فقط دیدی من بلدم توی قلوسا هستم بلد نیستی برگردیم بابا برگردیم همیشه طریق بوده چه خبر بیگ اسموک اگه بخوای مثلا شخصی کنی دیگه شبیه صحبت نمی کنم چخمم بیگ اسموک خیلی داری حرف میزنی ها مثل گیترت میخاره حالا که اینجوری شد میدونی چی یادم افتاد؟ بیگ به ما خیانت کرده بود بزرگوار وقتشه چی؟ آره بیگه اسمو عوضی برو به جهنم با هم رفتیم که یا خدا خب بیگ اسموک جان من همینجا باید باید خدافزی کنم بمیر کنم ساخت بمیر چرا نمیره یعنی چی بمیر کنم سخت بیگ اسموک کنم سخت نمورد حالا چیکار کنیم موتور رو چیکار کردم ای بابا اه گندش بزنن را بیو فهمخ چرا نمود داخل خب رسیدیم اونهاش. این قلیه به درد نخور بپر بالا بیا بالا خونه تو. چیکار میکنی؟ نه مردی که خواهنی کسیف برو به درک چی؟ نرفت نمرد اصافت عوضی بیمیش، بیمیش این چرا نمیمیره ای بابا چاره نیست باید برش کردونیم ای بابا دیگه که احمق گم شدیم تو این مه همه شب تقصیر توه لعنت به تو کسافت آشغال یه قطار بود دیگه ریدم تو قطار لعنتی زود باش بابا تکون بخور آشغال سردمه ماشاءالله بزرگ گریه نکن میارم نمیخوام شاهالیه به درد نخور بله بزرگوار صخره صاف و بالا میره چی چقدر تاریک اینجا چرا ایشکی نیست حالا چجوری ای یا خدا یه ماشین آقا کمک کن کمک چی شده گم شد پایین بابا ماشین تو بده بگی سوک احمق بیارم ببینم که هیچ رو نمیبینم توف تو ذاتت بیگ که بیورزه بزرگ تو خواستی کشش کن شو او خب بعد به من خیانت خواهد کرد اه باید زودتر میکشمش تا دستش راحت شم باش ای بیگ اسموک سوام بیا سوار شو Big Smoke عزیز اه چی مردکه. بیا به آرزت رسیدی اه کو جنازش یعنی چی محمد جنازش رو چیکار کردی من جواب <laughs> جنازه بیگسموک به آسمان ها اروج کرد <laughs> چی همونطور که گفتم اینجا من رئیسم چی <laughs> قطار یا خدا ماشین رو کجا برد حالا بعد این همه راه پیاده برگردم گروه بسیرید توی بارون گندش بزنم بابا شیت به <laughs> اون دیگه مشکل خودته منم میرم دیگه حالا ویدیو طولانی میشه منم میرم تو هم برو هر کاری میخوای بکن نه محمد منو تنها نذار محمد خداحافظ بله رفقا و این گونه بود که اون بزرگوار علاوه بر اینکه بیگ اسموک رو به چخ داد خودش هم به چخ رفت حالا تا بیاد برسه خونه صبح میشه خب قبل از اینکه بزرگوار بیاد برسه ما این ویدیو رو تموم میکنیم فقط باز طبق معمول حرفای تکراری همیشگی لایک sub کامنت کوف زرب هر چی میذارید بذارید نمیذارید نذارید به شوخ نه چی آره خلاص اینکه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید اگه قسمت اول دومو ندیدید اینجا میذارم یا شاید اینور حتما ویدیو رو ببینید دمتون گرم خدا نگهدار